Hej, mit navn er Martin, og velkommen til Sindssygt Spændende. I dag skal vi have en lille gåde. Og øh, jeg vil sige, at når jeg fortæller den er gåde, så lad være at tænke for meget over det, fordi nogle gange kan det godt hjælpe. Så, tre revisorer går ind og spiser frokost på en restaurant. Da de er færdige med at spise, beder de om regningen. Det bliver 15 dollars i alt. De tre revisorer giver en 5 dollars seddel hver, og tjeneren tager imod penge. Men da han kommer ud i køkkenet, så siger chefen, jeg kender de tre revisorer. De er faste kunder, og de skal selvfølgelig have rabat. Tjener, vil du ikke give dem 5 øh, dollars tilbage? Jo, selvfølgelig. Men hvordan skal tjeneren dele en 5 dollars dollarseddel i træ. Han beslutter sig for at veksle en 5 dollarseddel til 5 1 dollarsedler, beholde 2 dollars selv og give de tre revisorer 1 dollar tilbage hver. De tre revisorer har altså nu kun betalt 4 dollars hver, altså 12 dollars i alt. Tjeneren har snuppet 2 dollars, det giver 14 i alt. Men revisorerne startede med at betale 15 dollars, så hvor den sidste dollar blev af, hmm, det, det er mærkeligt det her. Og det sjove er, at når jeg fortæller den her gåde til folk, så er der to slags reaktioner. Der er faktisk to slags mennesker. Der er type 1, som for eksempel min mor. Hun kigger på mig og siger, der er ikke nogen manglende dollar. Hvad snakker du om? Type 2 kigger på mig og siger, What? Hvor? Hvad? Hvor blev den, do sidste dollar af? Hva? Så hvilken en af de her to typer er du? Er du type 1, der forstod det med det samme, og ikke rigtig ser det som nogen gåde? Eller er du type 2, der tænker, uh, Efterlad en kommentar nedover, hvilken af de her to typer du er. Så her kommer løsningen, og som dem af jer, der allerede har løst den, ved, så er der ikke rigtig nogen manglende dollar. Det var bare regnestykket, der var lidt forkert. Det er rigtigt nok, at revisorerne starter med at betale 15 dollars. Og af de 15 dollars, så får de 3 dollars tilbage, 2 dollars går til tjeneren, og 10 dollars går til restauranten. Så de starter med 15, tjeneren snupper to af dem, de får 3 tilbage, og restauranten får 10. I ser, jeg bliver stadig forvirret, selvom jeg har et script lige hernede. Grunden til, at det kan være lidt forvirrende, det er, det der med, at pengene skifter hænder flere gange, og at de 3 dollars, de får tilbage, de skal faktisk ikke være en del af regnestykket som sådan. Jeg tror også, det er sådan her, at altså, hvis man går på YouTube, så kan man se nogle forskellige måder, at man kan snyde folk ved at betale nogle penge, og så skifte til mindre penge, og så få byttepenge, og så kan man få flere byttepenge, end man startede. Der er sådan nogle tricktyverier. Jeg tænkte egentlig, da jeg så det, at det ville jeg aldrig falde for. Men altså, hvis jeg kan falde for den her gåde, så kan jeg vel også sikkert også falde for sådan en, en trækteori der. Så det er moralen. Pas på trækteori. Men at blive snydt af gåder er i hvert fald sindssygt spændende. Tak fordi du så med. Og øh, jeg vil sige, det er Lars, der har lavet animationerne. Og hvis du godt kunne lide animationerne, øh, så giv en kæmpe stor thumbs up. Og øh, ja, det er nok det. Subscribe og beyondet. Vi ses på søndag måske.